мысалға мен деген анау аманатты қолдамайды деген құраханды қолдамайды деген ана қуыршақбек башқа қолдамайды анау адам баласында бір шын айтып адамгершілік өмірге деген нақты көзқараспен қарайтын нәрсе болу керек өмірде шындығын айтқанда міне айтатын болсақ қазір қазақтың әрқайсысының басында қиыншылық әділдік жоқ әрбір қазақ қазір сұрасын әрқайсысынан әділеттіктің кесірін ескеріп қазір суицид елімізде адамдар өліп жатыр асылып одан кейін ажырасу осының бәрі неге болуға тұр осының бәрі біздің жүйенің әділетсіздігі егер нұр отан болсын аманат болсын халықтың жағдайы жасаса біз соны қос қолдаймыз ғой мысалға мен жай бір, бір басында өзімнің мысал келтіріп отырайын мысалы әр қазақтың басында бар деп ойлаймын мысалы айтатын болсақ елімізде байлық жетпейді мынау балтық жағалауында ана білесіздер эстония латвия дейді не мемлекеттер үшеуінің біреуінде екі мың евроға дейін айырылады бізде байлық көп қазба жер бәрі себебі бізде жүйе әділетсіз мен мысалға өзім кезінде как специалист сонау 86 алтыншы жылы міне мынау ағын бауырым отыр басқа да бауырларымыз отыр 86 алты ағамыз отыр әкеміздің көршісі осы қалада 86-тан бері тұрып отырмын анау әлгі негізгі департамент ал жер тоқсанда 86 алтыншы жылы енді айтайын дегенім мен айналыстым кезінде көмірмен мына қара жара да жай мысалы жай простой пример мен как спецтарифпен бар айналыстым бір мыңнан бастадым мысалға оғай мен жұбанбаев қазақмыста күніне екі жүз миллион өздерінің диқорлық фирмалары бар басқаға бермейді контрактты только өздері бір күнде екі жүз миллион жылына жетпіс миллиард ақша ұрлайды бұл бір разъезде ындай разъезд бізде жүз шақты қараңыздар мысалы осыны біз кезінде балтас тұрсынбаев ағамыз бар анау алматыда осы мәселе жөнінде біз мәселе көтердік енді мен неге талда шағын басқа неге анау нұраханды қолдамаймын мысалға мен жұмыстармен істедім әртүрлі жағдайлармен кезінде мынау сенрат ауданында мен қазақтың басында мысалға келтіріп отырмын мынау антиковтың қазіргі бұрынғы бастығы болды ғой қожамжан мырза қайрат иә. соның туысы болды бәуден кім деген ә, бәктерген мәуленов деген өткенде телевизордан көрдім екі жүз миллиард ақша жеп қойыпты дейді бірақ сотталмай кетіп қалды сол кезінде бізді үш адамнан көмір сұрап қарыз тапсырады көмір беріңдерші бір бір ұтып алған кіргізе алмаған тендерді жаңағы қымбат бағамен сол кезде осыдан он екі жыл бұрын вагонды алты жүз доллардан арзан бағамен іздеп жүріп мен апарып көмір бердім ақшамды берген жоқ өзімді қорқытып тастамаймын деп мен қалай ол аманатты жақсы көремін немесе нұр отанды жақсы көремін сол кезде қазір ішкі істер министрі мынау мұрат ахметов ахмет нені басқарып отыр болды. соның қабылдауын әрең бар бұл он үшінші жыл екен көмектесеміз деп қабылдап қой қазір асылып мынау отырған бас прокурор заң болып тұрғанда қабылдауын әрең келіп кісілермен бар көмектесеміз деп қой сонда ойлаңыздаршы бізде әртүрлі қайда одан кейін тағы бір мысалға келтіріп отырсақ міне қазақтың басындағы жағдайда астана қаласына кетіп баратып аварияға түстім бір прокурордың баласы ана жүзбен атықпен келсе ол соқпайды ол жерде не жоқ камера жоқ ана қаланың шет жағында мені артымнан соқты мен машинам жарамай қалып өзім тірі қалдым мені сот арқылы сол кездегі доллардың негізінде жиырма екі мың доллар мен ақша алады менің машинам жарамсыз болып қалады енді өздеріңіз білесіз біз қалай бұл жүйеге қалай біз оны қолдаймыз мысалы айтатын болсам анау семейде мен жұмыс істедім көмір алмай тупикке тасыдым неден анау разъезден неге дейін ответ деген станциясында сонда тасыған кезде түпкілікті дайындап ақшаны салып былай сол кезде соттан облыстың туыстары тупиктерді жекеге шығарып алады енді елімізде әділдік бар ма одан кейін мен тағы бір мысалы мынау көмір алмай қарағандыдан шаркүге барып тупик дайындадым өз қалтамнан ақшамды шығарып арқалық қаласында халықтан кісілер айтты осылай мына жақта көмір жетпейді тупикке тасып соның өзінде арқалық қаласына он екі мың теңгеден көмір саттым осыдан екі жыл бұрын жаңағы арқалықта осының бәрін айтып отырсаңыздар елімізде құқық қорғау орындары адамдардың нелері қорғалмайды мен мына заң орындарының бәрін түгел кінәламаймын бірақ олар да халықпен бірге болу керек ертең мына желтоқсанда қаншама халық қырылып қалды қаншама халық өлді өлетін террорист дейді халық амалсыз осындай қиыншылықтан көшеге шығады жұрттың айтқысы келеді барады да жаңағы ішкі істер органдары бар олар да біреудің баласы біреудің інісі мен айтарым мынау неге ішкі істер органдары күшті құрылымдар сіздер халықпен бірге болыңыздар анау мысалға күдебаев деген бір генерал мен бір ақ нәрсесін қатты құрметтеймін адамның өмірі маңызды сол кісі анау халықты атпай оқ аттырмай бірде бір оқ аттырмады соны қазір тоғыз жылға соттаймыз деп жатыр мысалы осы кезде айтып отырмыз айтатын болсақ мысалы сол адамды да халықтың несін осындай мәселелерді әрі айтып бері айтып бізге жаңа қазақстан керек елімізді қорғайтын елімізді шындықты әділдікті бізге құл қылар нұротанның басқаның кісілердің бізге қажеті жоқ ана қулық ет деген әкім бізде әкімдерді айтамын жаңағыдай халықпен жұмыс істемейді бірде телевизорда көрсетіп жатыр ойбай ана түпиттерді аралап мен не істеймін дейді халыққа жәрдем беремін дейді барып қолынан ұстап алдым қасына барып ей бауырым сен жақсы болсаң бізге контрактыға көмектеспейші жәрдем берсейші алдында сөйлеп жатыр қабылдаймыз бізді дейді сол қазір барып премьер министрдің орынбасары болып жатыр жатыратын жоқ бізде сондай әкімдер адамдар халыққа жақындығы жоқ ана жаққа барып отырып алады ештеңе жүрмейді енді айтатын болсақ айтқанда ата бауырымызды қолдаймыз бізге өзгеріс керек штабтар керек